de Asha. Eh, soy Mirella, soy tarotista, sanadora, también me dedico a hacer rituales y hechizos, siempre para el bien. Eh, también soy formadora de tarot, vendo un curso súper divertido, mm, bueno, único. Si lo queréis mm, comprar, si queréis aprender tarot, tenéis todo el enlace en mi... aquí, en en la descripción o en, eh, el perfil, ¿vale? Eh, y te viene con dos bonos de regalo, registros y animal de poder. Y bueno, mm, pues mira, hoy he decidido hacer otro tarot porque veo que la gente tiene mucho alcance esto de lo sexual, ¿no? He dicho, pues voy a hacer otro no igual que el que hice, que, hice uno de cómo sería ese encuentro sexual, sino vamos a ver cuál es o cómo es, bueno, la, química sexual que hay entre vosotros dos, ¿no? A ver qué se puede mejorar y qué no en este sentido. Em, así que, y bueno, como sexual, pues he dicho, pues que se me vea, ¿no? Pues, no así tan, todo tan cerrado. Voy a hacer solo arcanos mayores, ¿vale? Con esta tirada. Entonces os he preparado tres mazos de tarot. Os lo enseño, ¿vale? Grupo número uno. ¿Vale? Y grupo número 3. Bueno, pues nada, os dejo conectar un ratito con las cartas, ahora os pondré la pantalla para que conectéis y nada, nos vemos ahora, a ver cómo saltan chispas o no saltan chispas. Hasta ahora. Bueno, grupo número uno, vamos a ver cuál es la química sexual que hay entre los dos, bueno, cuál o cómo, es, ¿vale? Si falta, si no, si sobra, estaba mirando una cosa. vaya lecturas ha salido, hay pasión, no lo siguiente, ¿eh? O sea, han salido cartas muy pasionales. Em, bueno, para empezar, eh, vosotros dos, o sea, mm, os gusta dominaros el uno al otro, ¿vale? Es saber quién puede más. Estoy hablando en el plano sexual, ¿eh? no, en otras cosas, ¿vale? Estoy en una letra sexual. Eh, a los dos os gusta llevar la batuta y dominar, o sea... Lo que pasa es que, mm, aunque a tu pareja, sí que es verdad que eh, se controlan, controlan más sus instintos, ¿vale? Eh, pero una vez que se deja llevar, bueno, es, eh, o sea, los dos sois, tenéis mucho fuego, mucha pasión, ¿vale? O sea, en estos momentos estáis los dos con muchas ganas de sexo, las cosas como son. Eh, es que, perdonad que me están escribiendo, qué pesados. Bueno sí que veo que esta persona a, a ti te ha hecho despertar, pues bueno, eh, sensaciones que hacía tiempo que no, no, tenías. Te ha como encendido, ¿no? Esta vez ese fuego, o sea, te ha despertado otra vez la pasión, vamos. Y bueno, y en cambio a tu pareja. Cuando hablo de pareja no tiene por qué ser pareja formal, me refiero con la persona que tengáis sexo, ¿vale? Y la otra persona, bueno, la verdad es que se deja, eh, se lanza una aventura, eh, eh, se deja llevar por ti, ¿eh? O sea, no tiene ningún problema en probar cosas contigo, o sea, vamos, perfecto. Y como, pues bueno, hay que decir que a ti, aparte de sexo, bueno, mm, te dejas fluir por esa. Es que os dejáis, es un día uno domina más, el otro, día domina más el otro. O sea, tenéis muy buena conexión, pero muy buena. A ti te hace un poquito tilín, mariposillas en el estómago. A cosa hay que decirla. ¿Vale? Lo que es a tu persona. Eh, mm, si no lo quieres reconocer, no lo reconozcas pero bueno, puede ser que sientas algo más que solo sexo. Pero bueno, está muy bien, está muy bien. Pero es que esa persona por ti le ha salido la carta sexual por excelencia, lo que siente por ti, que es el diablo. Y el diablo es la mejor carta para el sexo, precisamente. Porque, o sea, está diciendo que esa persona siente una química brutal contigo. O sea, Mm, pasión a tope. Y es que, bueno, o sea, la primera en la frente, o sea, se ha ido súper buena tirada. A ver si así lo veis un poquito ¿eh? ¿Así lo veis mejor? Bueno. Eh, y bueno, como alquimia sexual, eh, bueno, os ha salido un carro que, o sea, vais a seguir avanzando, ¿eh? O sea, no, no que esto se vaya a quedar aquí simplemente, o sea... Mm, a ver, también puede ser que el carro también puede estar diciendo que o avanzáis o, o bueno, tan rápido como viene también tan rápido se puede ir, eso ya dependerá, ¿vale? Pero yo por lo que noto hay demasiada química, demasiada pasión como para que esto se vaya rápido, ¿vale? Entonces el carro te deja aquí un poco en stand-by, pero es que es como que los dos tiráis del carro en el plan sexual, ¿vale? O sea, mm, si uno tira un día, el otro tira un día, o sea, es que hay mucha, mucha química. Ole, ole, ole. A ver, esto es el tarot de la marca sexual, que nunca lo utilizo. A ver, he echado arcanos mayores, pero bueno, voy a probar a ver qué sale, ¿vale? echado mm. una caquita dos. Como consejo, como consejo. Bueno. Nada, chicos. Eh, mira, ha salido un 4 de copas y el Mao, ¿vale? Esto como consejo me está diciendo que... No, no, no. Esto de que no dejéis pasar oportunidades es que de momento estáis tan bien con esta persona y o sea, os compenetráis, o sea, yo creo que va a haber, más adelante puede que haya un inicio de algo más, pero bueno, esto es lectura sexual, así que ahí me quedo, ¿vale? Pero los dos tenéis la iniciativa de, de, bueno, os lleváis muy bien en este plano, ¿vale? Y hay que decir que en una relación el 80% casi de la relación es el sexo, porque si esto falla, pues luego todo empieza a fallar, ¿vale? Y el 4 de copas está diciendo, bueno, eh, no estás dejando pasar oportunidades, porque estas te vienen súper bien ahora. Tú ya, ya, ya, veréis el momento, pero mm, eh, sigue, sigue trabajando esta química sexual, ¿vale? sigue la seguirla trabajando. ¿vale? Y ya como el tarot erótico, el oráculo erótico, a ver. Uy, no tan casi, no, bonito. Quieren salir. Ya, que está también la lectura, que para qué van a salir. Pero bueno, que yo soy muy insistente, Venga, va, dame un mensaje No. Esta. Para que me digáis que no hay sincronicidad en la vida. Entonces, con el reflejo de la luz. los sentimientos de un corazón despierto. Bueno, yo os he dicho a vosotros antes que a vosotros, a ellos también, a, tu pareja sexual también, pero a lo mejor por parte de ella es mucho más pasional, más química, pero a ti te he dicho que se estaban despertando como esas mariposillas, ¿no? Bueno, esta carta, ¿dónde la he dejado? Ah, vale, que la he vuelto a poner, <laughs> perdón está diciendo que no hay que cerrarse al amor, eh, o sea, en plan, mm, como si la habéis pasado mal en el pasado, pues claro, como que no te cierras mentalmente porque interiormente sabes que no es así. Pero en plan, no, solo quiero sexo porque yo relaciones no quiero, no quiero enamorarme, tal. Pero es que por uno que, es que eso son barreras que nos luchamos mm, contra ellas por porque somos gilipollas, ¿no? Porque bueno, el amor cuando llega llega. Y en esta relación ya os he dicho que a mí el carro más que se iba a ir rápido, me daba más que iba a ir más avanzar Y esta carta me confirma que lo más seguro que esos sentimientos vayan creciendo en el amor. Y bueno, esto era una lectura sexual y sexual ha sido, pero ha tenido un final un poco amoroso. Bueno, felicidades, tirada buenísima. Nada, seguir así, disfrutarlo, lo baila Besitos. Grupo número 2. Vamos a ver qué os sale. La lectura eh, del grupo 1 ha estado mm, apoteósica ¿eh? en el plan sexual. Espero que a vosotros también. Oye, de verdad, es que sí, no plancho, no plancho, odio planchar. <laughs> es que son nuevos, vienen arrugados en la caja y no los fui planchados. Siempre salgo con los de estos arrugados, pero me da igual, ¿eh? no tengo ningún problema en aceptar que no plancho. Venga, vamos allá. Grupo número 2. Que habéis elegido este tarot, ¿vale? El Rider Dor Gold Dorado. es que ya, es que hasta que mi intuición no me dice que pare, no paro. <laughs> ya lo sé. Bueno, a ver. Uy, pues es un poco parecida, ¿eh? O sea, salen cartas parecidas a la primera. Y es otra baraja, bueno dos parecidas. Bueno, está bien, ¿eh? Está bien también esta tirada. Bueno, love is in the air, bueno, sex is, sex is in the air, parece ser. vamos a ver. Em, noto que en lo que es el, repito, como he dicho al grupo número uno, voy a hablar estrictamente de eh, química sexual, ¿vale? no de relación amorosa, no sé, como en el grupo número uno, que el mensaje final me lo ha marcado, ¿vale? Del amor, pero me, delimito a lo que, cómo os lleváis en el plan sexual, ¿vale? Veo mucha confianza entre vosotros en el plan sexual. O sea, mm, ya os digo, no tenéis que, por qué ser pareja de, de relación formal, podéis ser amigos perfectamente hablo de pareja sexual, ¿vale? Y cada uno sabrá si su pareja formal, si su amiga, su vecina o su prima la del pueblo. Eh, pero sí eh, veo mucha confianza en esta eh, relación sexual. os conocéis muy bien, ¿vale? No tenéis ningún problema en mostraros cómo sois. Fíjate que tú te controlas más que mm, tu pareja, ¿vale? O sea, pero Em, como te hace sentir tan bien y con tanta confianza, gracias a eso te desinhibes más, dejas mm, llevarte, llevar tu instinto animal que a veces lo controlas, no sé por qué, bueno, a ver, si a la otra persona le gusta que le den candela, pues dale candela. A veces, a ver. No, pero veo que sí que hay mucha confianza. Em, a esa persona, o sea, a tu pareja, le has despertado, bueno, eh, le has despertado esto que se llama pasión, ¿no? Confianza, bueno, el confiar en alguien, entonces contigo esto mm, lo tiene, ¿vale? Y esto siente pasión por ti, pues, pues porque le has hecho, se ha despertado en ella algo pues que, bueno, pues que a lo mejor hace tiempo que no sentía. En cambio tú, tú eres, o sea, como que sientes pasión por esa persona porque te da estabilidad. Claro, al darte a esa persona tanta confianza, en el plan sexual te estabiliza, ¿vale? O sea, eh, te hace sentir comprendido o comprendida, ¿vale? O sea, te comprende, te comprende tus gustos, eh, te puedes desinhibir con ella, porque tú en sí, ya digo que te controlas mucho en el plan sexual, hasta que no, conoces, no tienes confianza y no conoces muy bien a la persona, no te sueltas. Puedes echar un polvo, pero un poco recatado o recatada, ¿vale? Digo, hablo masculino en general, ¿vale? Pero para mm, medino masculino. Eh, pero claro, esta, sientes pasión por esta persona porque eh, lo que llevas dentro lo puedes desinhibir, ¿vale? Y sacar pues esas inhibiciones que a veces no sacamos por, miedo o porque no queremos que nos conozcan tanto en profundidad. Bueno, pues por eso sientes pasión por esa persona, porque puedes eh, desinhibirte, ¿vale? Em, tú le... Mm, en cambio, eh, al revés, tú a ella o a él le haces sentir, pues esto también, una confianza y una estabilidad que puede también mostrarse como quiere, por lo tanto, eh, bueno, puede contar contigo en el plano sexual seguro, ¿vale? No tiene ningún problema. Em, pero tú, a mí esta persona, eh, o sea, a ti, o sea, ah, vamos a ver si me explico, ¿vale? O sea, aunque tú seas más controlado y ella más, bueno, más desinhibida pero ella, o sea, tú te sientes con ella, al contrario, que te puedes desinhibir, ¿vale? Que puedes, eh, ¿vale? Eh, ser tú, ¿vale? Y al revés, ella que es mucho más alocada, digo ella no sé por qué, porque, o él, es una persona mucho más extrovertida, más alocada, más tal, eh, bueno, pero contigo se tranquiliza, se le das calma. Entonces hay un equilibrio un poco así, que bueno, os compenetráis, ¿vale? Es que os digo, hay mucha confianza. Si Incluso esta persona incluso le gusta hacer tríos a veces, o sea, mm, o le gustaría, o le gustaría, no voy a decir le gusta porque puede ser que le gustaría. Y claro, como a ti a lo mejor te es más adicional, eh, pero bueno, yo creo que puede ser que te lo, si no te lo ha propuesto ya, te lo va a proponer. O si no, un trío, pues cosas, hacer cosas un poco mm, diferentes, ¿vale? Un poco salidas un poco de lo normal, para, lo, quien quiera que no es normal, ¿vale? pero vuestra alquimia sexual os ha salido la emperatriz. O sea, va a haber un crecimiento. O sea, sí hay confianza, pero va a crecer. Tal vez porque tú te dejes llevar por esta persona y te atrevas al final a probar cosas nuevas, ¿vale? Salir un poco de tu zona de confort, ¿vale? Que un poquito falta te hace, ¿eh? Piensa que te ha salido una suma y un sumo a ti. O sea, eh, por eso esta persona te va a arrastrar a salir un poco de la zona de confort, pero te va a venir bien porque eh, alquimia sexual va a crecer, o sea, va a haber más recursos, ¿vale? va a pasar lo mejor, ¿vale? Las cosas como sonan. va a haber ese punto de, picardía, ¿no? Que a lo mejor a veces faltaba mucha confianza, pero por mucha confianza que haya, si a, uno de los dos le falta un poco de picardía, bueno, da igual, da confianza bueno, pues esta persona te va a arrastrar a que saques un poco ese lado picarón también. Vamos a ver qué sale. Consejo, ¿eh? es más o menos lo que te estaba diciendo un poco, ¿no? Te sale un 5 y un 6 de oros. Eh, que salgas un poco de, esa zona de confort, de tradición, bueno, es que te va a sacar, ¿vale? O sea, esta persona igualmente se comporta porque da en función de lo que ve que tú puedes dar, ¿vale? Eh, a ella le gustas, evidentemente, sí, le gusta sexualmente, pero te quiere sacar un poco de esa zona de confort, de, de tradición, tradición. No te estoy diciendo que seas tradicionalista, tradicionalista, pero un poquito sí, ¿vale? Entonces, mm, te va a decir, bueno, sal de ahí, vamos a probar algo, no, te no te voy a dar algo muy nuevo de golpe, pero poquito a poco, ¿vale? Tampoco le vas a decir que no, porque sabes que en el fondo lo necesitas, ¿vale? Porque es como que tu pasado ha sido demasiado tradicional. Entonces, claro, te has acostumbrado a eso, pero esta persona te está llamando a probar otra cosa. Y lo vas a hacer porque te llama. O sea, en el fondo vas a salir de esa zona de que estabas acostumbrado, de confort. mirar qué hermosa mujer en pelotas, en ese caballo blanco, por Dios. Cree en tu belleza. No te escondas tanto como se sumo, esa suma y ese sumo sacerdote con esas túnicas. Esa persona te quiere como eres, en plan sexual. Sentimientos ya veréis vosotros. Yo te la en el plan sexual. Pero te quiere como eres. No tengas complejos. Puede ser que, eh, en tu pasado te hubieran hecho sentir complejos y, ah, claro, haberte acostumbrado a un rol tan tradicional, pues bueno, te, ha costado, pero te está diciendo que déjate, déjate, que, esa persona quiere que, que, lo enseñes todo, que lo des todo, porque te ve bella o bello por fuera y por dentro. Y por eso tienes esa confianza contigo. Así que despelótate, suéltate la melena y monta a caballo. Y nunca mejor dicho a trote. Y nada, chicos, buena lectura también. A ver, no ha sido mala. Simplemente que te sueltes un poquito más la melena, ¿vale? Que no tengas vergüenza. Que es bellísimo y bellísima, ¿vale? Un besito. Hasta pronto. Grupo número 3. Me está gustando mucho este interactivo, ¿eh? De verdad al menos las dos primeras lecturas a estar muy bien, vamos. Hay, como he dicho en este segundo grupo, sex is in the air, no love is in the air. Estamos en sexo, ¿eh? Sex is in the air. Bueno, vamos a ver la vuestra, que seguro que sale igual de buena. Vale. Esta salir? salir. Vale, también, está saliendo volando. No, tiene que cortar. que ya me ha a Vamos a ver, la voy a dar ya la vuelta. A ver, tengo que ser sincera, no soy tan fogosa como las otras. Bueno, a ver, las dos tampoco que fueran patidas, pero está bien. Vamos a ver. Em, veo que tu pareja, y, y a repetir, cuando digo pareja no me refiero a pareja formal, estoy hablando en plan sexual, o sea, puede ser tu pareja formal como que puede ser tu vecina que tiene sexo con ella, como tu prima del pueblo, como que quieras, ¿vale? Con la persona con la que tú tienes sexo, ¿vale? Da igual. Pero esa persona es más fría. O la sientes tú más fría, ¿vale? Y tú, bueno, eh, entonces te corta, te corta, te corta un poco, porque tú, bueno, eh, estás dispuesto a mostrarte, ¿vale? Te quieres mostrar no tienes vergüenza en, el sexo y te quieres mostrar tal y como eres. Lo que pasa es que esa persona te corta un poco porque la notas más fría. Pero bueno, vamos a ir para allá porque luego vamos por partes, ¿vale? Em, pero no es fría, ¿vale? Esa persona hay que ir a lo más profundo de sus entrañas, le representa una muerte, ¿vale? La muerte eh, le representa el signo de Escorpio. Escorpio es, el signo que eh, habla de la sexualidad sobre todo, ¿vale? Y puede hablar de la sexualidad tanto como para que, vamos, que derrocha sexualidad por los poros de su piel, o al contrario, o que tiene muchos tabúes yo no creo que esta persona tenga tabúes realmente. Yo creo que aparentemente parece, pero no los tiene. Entonces, claro, tu pasión por esa persona, o sea, tú estás colgada de esa persona. Lo que pasa que no sabes cómo eh, entrar a veces en el plano sexual porque te da como miedo. Le dices, bueno, ahora me desinhibo, me, muestro como soy, o sea, me despeloto y, me muestro tal, porque a ti te sale un sol y a, la otra persona la muerte, o sea, la noche y el día, ¿vale? O sea, pero que los polos opuestos se atraen, os podéis complementar si queréis, ¿vale? Eh, en cambio, a ti, claro, a ti sientes pasión por esa persona porque estás colgada de él, una cosa que te frena, es pues que esa persona siente pasión por ti porque, porque nota que avanza contigo, como que encuentras equilibrio también entre mm, pasión desbordante y mm, no me toques. Bueno, porque para esa persona yo creo que para es un juego también, ¿vale? No quiere darlo todo así desbordante porque se aburriría, ¿vale? Entonces necesita ese juego de tira y afloja, pero tú no te cortes, o sea, Dale también una de cal y una de arena, que es lo que quiere. Mira, de los tres grupos ha salido la fuerza. La fuerza, eso significa que, bueno, en cierta manera controláis ¿eh? esos instintos. Em, o sea, a ti te hace sentir, pues, pues eso, a ti, te, a ti te controla. O sea, de cierta manera esa frialdad de esa persona aparentemente te domina, te domina y, y claro, controlas muchos tus impulsos o sea, tus instintos animales, eh, eh, espera, a ver qué pasa, a ver cómo, reacciona hoy, ¿no? Que esa persona le sale una justicia, es que sí, es exigente, es lo que os he dicho, es que es muy exigente en el sexo, o sea, no quiere cualquier cosa tampoco, ¿vale? O sea, mm, pero sí que nota que contigo avanza, o sea, que no te cortes, pero es exigente en, el sentido de que no cualquier cosa, porque esa persona eh, tampoco se tira a cualquiera de primera, ¿vale? A ver, para los que sois pareja formal, evidentemente sobran palabras, pero para los que sois mm, pareja sexual, de amigos, de ¿vale? lo que sea, esa persona, aunque no tenga un compromiso de relación formal contigo, pero interiormente se compromete a nivel sexual porque necesita, eh, no se tira a cualquiera, ¿vale? O sea, eh, entonces contigo, pues bueno, sí que encuentra confianza, pero a ti te corta. ese, porte de, de sobriedad. Solo tienes que darle donde más le duele. Fíjate que como alquimia sexual os ha salido la emperatriz. Podéis crecer mucho en esta relación sexual es simplemente entender, el entender lo que quiere la otra persona. Y ella, si tú le explicas que es que a veces te corta esa fealdad porque no sabes dónde tirar, esa persona te va a decir lo que quiere, ¿vale? Porque esa persona no quiere cosas banales, quiere cosas profundas, ¿vale? y contigo está dispuesto a probar cosas, pero con una exigencia en el sexo, es exigente en el sexo, ¿vale? Luego ya cada uno lo llevará a su plano, hay la gente que porque pues, sea exigente en probar cosas nuevas o sea exigente en no probar cosas nuevas. Vamos a ver, eso cada uno sabréis. Pero si va a haber un crecimiento, ¿vale? Y os nutrís uno a otro, o sea, os digo, os equilibráis, os dais... Ella nota que tú le, le, das ese, una de cal y de arena y a ti te controla tus instintos. Pero bueno, pero de cierta manera te está diciendo, vale, le gusta que controles, ¿vale? Que no lo des todo a la primera. Eso le, eso le, quitaría mm, rollo al asunto. O sea, le gusta que seas así, pero que lo hagas aposta, no que sea porque no te en serio que te cortes, ¿vale? No, no te cortes. Simplemente tú también tienes que ser un poco pícaro, ¿vale? Una de cal y una de arena, una de cal y una de arena. ¿vale? Vamos a ver el consejo sexual. Oh, mira, ahí estas dos. Oh, otra vez la fuerza y el as de oros. Eh, os Este está diciendo, mm, bueno, está bien este jueguecito de controlarse. Eh, y de vez en cuando, venga, duerme conmigo, vale, aunque solo sea sexo, ¿vale? Entonces te está diciendo, bueno, sí, está bien, o sea, no hay que, es que esta es una relación sexual muy especial, ¿vale? No, o sea, se exige mucho, pero tampoco quiere todo de golpe, entonces, bueno, controlar, ¿vale? Pero también, mm, o sea, no, tenéis que Tienes que ser tiene que haber mucha comunicación, ¿vale? Porque eh, si no, pues sobre todo por tu parte te puedes llegar a confundir a veces, ¿no? pero, pero bien, está muy bien, está bien, es muy especial esta relación sexual, tiene un, punto muy enigmático, ¿eh? Muy enigmático, es bastante diferente, pero la, llevaréis, la lleváis bien porque al final, ¿ves? Es como sedúceme ahora, ahora te enseño una tetilla y te otro aquí mismo, pero mañana no me toques que soy digna o digno. ¿Sabes? Ese juego misterioso de seducción, de ahora sí, ahora no, ahora soy fría como el hielo y luego caliente como una perra, como un perro. Bueno, si os gusta ese juego lo lleváis bien, de puta madre, ¿vale? ¿Os ha salido? ¿os ha salido los caminos del arrepentimiento o del remordimiento? Es que precisamente es lo que os estoy diciendo. Mira, os voy a leer el significado del libro tal cual, ¿vale? Porque lo explica bastante bien para que lo entendáis. En todos los viajes hay un momento en el que se mira atrás Atrás encontramos lo que denominamos casa, un lugar de calor y amor, pero a veces un lugar terrible, un lugar oscuro o un lugar en crisis, rodeado de clamor y furor. Sin embargo, la casa no deja de ser confortable y conocida. Es que es esa ambigüedad de ahora es frío, ahora caliente, o sea, eh, pero es el juego que lleváis. Y os, como no deja de ser lo conocido y como lo que os sentís a gusto porque conocéis, ese juego de ahora te odio, ahora me apasiono por ti, es lo que os, os gusta ahora mismo y es lo que lleváis. Y en este momento, pues, lo lleváis así, pero esta alquimia, sexual va a crecer a más aún. O sea, este amor-odio, que en cierta manera es un poco aposta, es un poco el juego, bueno, a lo mejor fructífera en otra cosa más adelante, ¿vale? Para los que no tengáis relación con esta persona, ¿vale? Para los que tengáis una relación formal, pues será el juego que lleguéis, que llevéis. Y como alquimia, bueno, pues a lo mejor pues te cuida ahí con que te puedes quedar peñada si no te quieres quedar te quieres quedar, perfecto, ¿vale? Bueno, sex is in the air, espero que os haya gustado, por favor suscribiros, darme un like, porque quiero hacer directos y, claro, yo sé que quiero correr mucho porque empecé a mover el canal hace poco y quiero tener ya muchos suscriptores, pero bueno, yo lo repito, ¿vale? Eh, venga, va, likes, likes, likes, suscribiros, suscribiros. Y y si os gustan las... Eh, Decidme en los comentarios si os gustan este tipo de tiradas. Yo es que me siento mm, que me expreso muy bien en estos temas, mejor, ¿vale? Me siento muy suelta. Es, uno de mis caminos de vida. bueno, no me enrollo más. Que os vayáis a disfrutar, podáis venido. Un besito. Nos vemos.